Na casa 2.8, representamos os resultados, as métricas de saúde que tivermos é, acompanhando com a, a, nossa prática, a nossa estratégia. Então, existem alguns métodos de, de mensuração dessas, desses resultados, tipo Pollock e outros. É, em qualquer academia, normalmente o treinador está é, tá pronto para nos instruir nesse tipo de de metodologia, né? O ponto é que você pode, é, em algum lugar, obter alguma planilha e manter essa planilha com dados do seu desempenho. E a própria planilha fornecida no curso, é, a planilha da jogada, também vai incluir algum, algumas dessas métricas não tão completas quanto uma, uma planilha é, feita para isso, mas também vai é, ajudar você a, a acompanhar esses dados.